قصيدة حوار بلا لقاء للشاعرة دكتورة أمل العرب قلت سلاما قال آه قلت سلاما قال آه قلت ما بك قال أرهقني الغرام قلت سلاما قال آه قلت ما بك قال أرهقني الغرام وذاب قلبي من الاشتياق قلت ماذا حصل قال أراك تهربين من الأشواق قلت كيف لك تعرف إني لا أهواك قال أحس دائما بالفراق وعند اللقاء قلت كيف لك تعرف إني لا أهواك قال أحس دائما بالفراق وعند اللقاء قلت أنت لا تدري ماذا يحصل للقلوب من الاحتراق قال أشعر بالغربة مع كل مساء قلت أين أجد منك الاهتمام وأنت دائما عني مشغول بالغياب قال قلبي يخفق لك بالحنين قلت وأنا فؤادي يئن من الأوجاع قال كيف لي أن أمسح الألام قلت مزق أولا أثواب الأحزان عن جسدي واملأ جناين عشقي بورود الأفراح قال وما ذنبي أتحمل أحزانك قلت وكيف لا تخطو معي كل خطواتي قال أريد أغرقك في شواطئ قلبي وأسكنك داخل عيني وأغلق عليك باب جفني قلت وهل يسكن الجفون إلا صوتك فأنا أريدك أن تمسح من عيوني مشاكل الدمع وأن تنزع من ستائر ليلي ظلام أمسي قال سأكون أميرك وفارس أحلامك سأكون أميرك وفارسك أحملك معي على الجواد وأصابك السحب وأطير مع الرياح للسماء قال سأكون أميرك وفارسك أحملك معي على الجواد أصابك السحب وأطير مع الرياح للسماء قالت هيا بنا الآن قلت هيا بنا الآن قال هذه حكاية من حكايات الخيال قلت هيا بنا الآن قال هذه حكاية من حكايات الخيال فنحن الآن فوق بساط الأحلام قلت استيقظوا يا قلب فأنت ليس لك مكان فقد أصبحنا على مفرق الطرق وضاع كل في مكان وعدنا بلا لقاء قلت استيقظوا يا قلبي فأنت ليس لك مكان فقد أصبحنا على مفترق الطرق وضاع كل في مكان وعدنا بلا لقاء مع تحيات أمل العرب